Oh. caveira levantou da tumba para seus filhos guardar. É meia-noite na calunga, quando o sol não mais brilhar. é seu eixo caveira que levantou da tumba para seus filhos guardar. É Laruê, Laruê, é Laruê, seu eixo caveira que manda agora. A lunga tem mistério, Larue, Larue. A tem mistério, esse é o eixo caveira que manda agora É meia-noite na calunga Quando o sol não mais brilhar Esse é o eixo caveira que levantou da tumba Para seus filhos guardar É Larue, é Larue, Seu eixo caveira que dormir, é dormir, ela dormir, ela dormir. É, é meia-noite na lugar, quando o sol não mais brilhar. Essa é o eixo caveira que levantou da tumba, passa para seus filhos guardar.